Заедно со нас во отвореното студио на Универзитетското радио во Скопје е доцент доктор Зоран Темелков, професор на факултетот за туризам и бизнес логистика, меѓутоа и воедно раководител на катедрата а, за бизнес и администрација. Професоре, добро дојдовте во студиото. Добро дојдовме, добро најдовме. Како сте? А, и неко ќе зборуваме за се она што се случува на вашиот факултет. Овде зборуваме со многу студенти од вашиот факултет генерално сте задоволни од праксата. Милови. Како се одвива генерално наставата, тоа и праксата на овој факултет овде во Скопје? Наставата на овој факултет пробуваме да да биде што е можно поинтерактивно, тоа значи да ги вклучиме самите студенти во дискусијата за време на предавањето и на вежби, каде што студентите добиваат можност да развијат свои ставови по однос на актуелните проблематики што се во нивната област и општо општо секоја област која што би можела да биде адекватна за нивната насока. Исто така преку таа интеракција и дискусии сакаме студентите а, да го покажат а, а, практичниот дел кој што го научиле од самата пракса која што се извршува секоја секоја година, како што и самите кажавте, студентите се а, задоволни во голем број. А, кажуваат дека доста имаат научено од праксата што што, се гледа и преку дискусиите, кај што применуваат и практични примени, примери, односно секојдневни примери што ги виделе за текот на својата пракса. А, што се однесува исто така до наставата, се трудиме да ги користат и сите материјали, односно практични примери, не само од Македонија за компаниите, него да прават и анализи каде е потребно и каде е соодветно на компанији кои што се надвор од Македонија за да дојдат, за да бидат во состојба да може да направат паралела помеѓу начинот на работење на македонските компанији они практичен дел што го виделе на самата пракса и начинот на работење на на компаниите во странство. Голем дел од студентите има што идат некад на странство и надвор од Македонија, на, дали во приватно во приватно својство или на друг начин начин, меѓутоа сето тоа искуство они го, па- го префрлуваат. Што се однесува до праксата, сега за сега имаме воспоставено доста контакти со голем број на фирми, исклучено договори, меѓутоа во едина планираме да, да таа соработка помеѓу студентите да биде подолгорочна, односно што се подразбира тоа да се направи ден на кариера е што самите студенти ќе имаат можност, односно приватниот сектор, да се сретне директно со самите студенти и да направат некој долгорочна врска кој каде што праксата би обавувале секој лето, односно според планираната динамика во истата компанија. Така да, да кој ќе се заврши целокупниот процес на студирањето на додипломски студии за еден студент, самиот студент више има предиспозиции за стекнување на, на работно искуство, односно за добивање на работа и од друга страна самата компанија има више подготвен подготвен кадар кој што може веднаш да почне да работи бидејќи еден од, од најголемите трошоци на компаниите е вработувањето на, на на кадар без искуство кој што дополнително после создава финансиски трошок за нивна обука. Така да во делот на праксата планирање тоа да се да се реализира се работи на активности за нивна подготовка и подготовка на под, поголемо вклучување на приватниот сектор во самите ангажмани на, на студентите за време траење на студирањето Тоа исто така може да се каже преку практични примери дека се извршува со а, носење на гостини предавачи од од праксата. На тој начин доаѓале доаѓале предпоставувам гости од компании, така? Да, да, доаѓаат компании гости од од приватниот сектор кај што практично го применува, го прикажуваат сето тоа што студентите теоретски овде го учат и за време на праксата, нели? Соодветно, студенти одзивот од студентите и задоволството беше го на, на доста високо ниво, бидејќи заинтересираноста да се покаже преку нивните прашања што ги поставува на делот тие, односно на сите гостини предавачи, како и задоволството од страна на гостите предавачи, кои некои од нив кажува дека не очекувале толкав обем на прашање, толка број на задоволство, дури имаше ситуација кај што еден гостин предавач на крајот каже дека бил изморен од многуте прашања, меѓутоа задоволен што младите се толку активни во тој дел и во проблематиката која што беше презентирана дискутирана. Интересно е што овој факултет има многу голем интерес а, и во Скопје особено да. многу голем број на студенти. Зошто е тоа така? Пред се заради актуелност, логистиката секаде во свет е една од нај, најактуелните проблематики кои што континуирано се истражува, континуирано се надградува. Да не почнуваме од Форд и сите тие примени како го подобрил производството до индустриализацијата во Англија и сите тие работи. Актуелноста е за тоа што кај нас со сите тие странски инвестиции што доаѓаат странски компании почнува пополека пополека да се зголемува совеста кај компаниите за потреба од таква од таков кадар логистички кадар бидејќи примената на на логистиката е во сите области, во сите фирми. За секоја нешто треба да се најде најефикасниот начин, односно да се за најмал можен трошок, сето до тоа да може да се остварат сите тие оперативни активности на компанијата една од негативностите кои што би ги спомнал во Македонија што полека полека више се се елиминираат е тоа што кај нас има многу погрешна перцепција за тоа што што всушност е логистиката. Сите мислат дека е поврзана со транспортот, меѓутоа големиниот број на студенти, нели, со сето тоа што они го прикажуваат, дискутираат праксата, на Македонија више почнува со свестот дека главен примат треба да се даде на сите тие логистички активности. И од таа причина интересот континуирано се зголемува како од аспект на родителите меѓу другото кој што има да не на пофални зборови, така и од аспект на студентите, кој што доваѓаат и кажуваат голем дел имаме од дипломираните студенти, тоа е нели позитива позитивна работа за нашиот факултет. Голем дел од дипломираните студенти имаат најдено работа во тие компании кои што биле на пракси. И поприлично е бројот на студенти кои што работат во самата струка за која што завршиле, што една од ретките работи не само во Македонија, него и на други места во светот, студентот, односно кандидатот да го работи тоа што го сака и тоа за кое што се обучувал и заучил факултет. Интересно е што вие покрај домашната пракса правите и меѓународна пракса со меѓународни проекти, односно испраќате студенти во странство. Каде го правите ова, како ќе се продолжи ли тој, тој таа традиција, да речем? Секаде тренд во светот е да се направи како што е Erasmus Mobility, сите ти останати програми, студентите не само да стекнуваат домашна пракса, пракса, него да и пракса надвор од домашната економија, домашната земја. Тоа беше тоа што го кажав првично теоретскиот дел кој што прават споредба со земјите во странство, со компаниите кои што оперираат на странските пазари, споредба со компаниите кои што оперираат на домашниот пазар. Планирано е во да се направи да се продолжи дури, дури да се зајакне таа пракса во странство, меѓутоа заради некои си процедури и ограничувања во другите земји кои што постојат, треба да се надмина тие бариери, меѓутоа сега за сега континуирано се праќаат не до толку голем број, меѓутоа континуирано се праќаат студенти на сите тие размени кои што во Германија имате знам. Во Германија имаме, во Грција иде, имаше еден период во Шпанија иде, меѓутоа тука е тој моментот со тие ограничувања законски законски кризата што беше во Шпанија, претпоставуваме дека е тоа причината, кај што не се дозволува практиканти од други земји Македонија. Меѓутоа, соодветно планирано да се отидат посебно во Германија, кај што више развини тој логистички дел и тој туристички дел, како една од појаразвините економии во Европа па и во светот, се планира продолжувањето, се, да се стремиме кон можностите сите студенти да имаат да, да, можност да отидат надвор. Зашто голем дел од студентите имаат желба, меѓутоа за жал заради одредени ограничувања не може сите студенти да се да се испратат, меѓутоа се бара на решени и се подготуваат сите тие активности за да се превземат а, тие работи. Освен овие денови на кариера кои што ги спомнавте како идеја, кој е генерално планот за развој и на вашата студентска програма вие како раководител кои се чекорите понатаму што ќе се Чекорите понатаму се формирање на мултидисциплинарни тимови, кај што ќе има значи? вклучување на студенти од различни области, од различни факултети. На тој начин секој од нив ќе може да при... да привлече, да придонесе, односно, со своето знаење во некоја конкретна проблематика која што ќе биде истражување, посебно кај социјалната економија која што денеска е тренд во, во земјата во Македонија има одредени институции, одредени банки, прават напори се до тоа да се да се фокусира да се даде примат на тие работи, меѓутоа секаде во светот социјалната економија е една од најважните економии кај што се искористуваат сите тие социјални мрежи. Така да преку креирање на мултидисциплинарни тимови, составени од, од студенти, од туризам, од логистика, од рударски, од економски и така натаму, да седнат да дадат да решенија за одредени проблематики и на тој начин тоа е малце потешко да се реализира. Да, да, да, да, сите ќе бидат вклучени. Значи, примато ќе биде студентите да се развиваат нормално под надзор и контрола, совети, консултации со самите професори, па не мора професори, само може и кадар од секојдневно, односно од, од практиката, односно од, од приватниот сектор. Зашто сите те при мултидисциплинарните имови на студентите, знаеме дека студентите денеска носат, младите го носат знаењето. Малце клише е, меѓутоа вистина дека младите го носат знаењето. Меѓутоа денешната младине го носи знаењето и за технологијата, нешто што постарите го немаат професор или приватен сектор. Така да ќе се види преку тие мултидисциплинарни тимови да се идентификуваат сите тие полиња кај што може да се извршува подобрување или полиња кај што има проблеми преку соодветно потреба на технологијата и на сите тие работи младите да најдат решение, пак ќе кажам, под надзор на, на професорите, на, на наставниот кадар и нормално приватниот сектор. Професоре, ви благодарам, посакувам што е многу студенти. Ви благодарам на вас.